Komutanım. Çok güzel atış yapıyor musunuz komutanım? Bir atış yapar mısınız? Tamam lan. Sağ olun komutanım. Pek mi tabanca mı? Fark etmez komutanım. Evet. komutanım. Nereye atalım? Kolay bir hedef olmaz. Siz seçin komutanım. Arayıp yakın. Şurada bir direk var. Evet komutanım. Oradan o direği atalım. Orası 75 ila 200 metre var. 175 ila 200. Vurdunuz komutan Geldi mi? Geldi komutanım.